Barchaga assalomu alaykum. Kino orqali ingliz tilini o'rganish nomli videoyimizni 4-epizodiga xush kelibsiz. Bugungi epizodimizda o'tgan safar kinoni davom ettiramiz, ya'ni kinoning nomi 13 Reasons Why. Undan oldin men sizlarga o'tgan 3-epizodda tarjima qilishga bergan qismimni tarjimasini ko'rib ketamiz. Agar siz bundan oldingi, ya'ni 3-epizodni ko'rmagan bo'lsangiz, ekraningizni yuqori o'ng tarafda chiqqan yozuvga bosib, xo'p, 3-epizodni ko'ring va tarjima qilishga harakat qilib ko'ring. What is that you're listening to? It's uh, uh it's nothing. It's for history class. sizlarni kommentlaringizni o'qidim va kommentlar orasida eng to'g'ri e, va aniq tarjima qilinganlardan uchtasini tanlab oldim. Xo'p, bular birinchisi Diyora Habibullayeva, Shamal Yamal va oxirgisi Dinara Noyozova. Mana shu uchovlari juda ham chiroyli va aniq tarjima qilishgan. Xo'p, demak, bugungi 4-epizodimizni hmm, boshlaymiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. No clue. I don't take the bus either. Seriously? Hannah Baker! Call me! Handsome. Okay, endi tarjima qilamiz. No clue. No clue. Bilmadim. I don't take the bus either. I don't take the bus either. men ham avtobusda yurmayman. Seriously? Seriously? Chindanmi? Hannah Baker. Demak, Hannah Baker bu qiz ismi. Call me. Call me. Menga telefon qil. Handsome. Handsome uh, bu kelishgan degani faqat o'g'il bolalarga ishlatiladi. Xo'p, bu yerda endi kichkinagina izoh berib ketadigan bo'lsam, no clue. I have no clue Э, ikkovsi bir xil aslida no clue i have no clue bo'lishi kerak lekin og'zaki nutqda no clue deb ishlatsa ham bo'ladi no clue i have no clue ikkitasi ham bir xil ya'ni tarjimasi bilmadim degani ho'p davom etamiz You don't drink coffee. I don't eat breakfast either, so. Okay. You don't drink coffee. You don't drink coffee. Senko fechimai senku. I don't eat breakfast either. I don't eat breakfast either. Nonushta ham qilmayman. man. etamiz. So where is he? Marcus? Did you see him last night? Yeah. Okay, tarjima qilishda davom etamiz. So, where is he? So, where is he? Xo'sh, u qayerda? Marcus? Demak, Marcus bu bolaning ismi. Did you see him last night? Did you see him last night? Kecha tunda uni ko'rdingmi? Ya. Ha. Davom etamiz. Hi. Hi, are, are you sure you're okay? I'm trying to be. you know, I, I miss her too. A lot. Clay, Clay, are you sure? Are you sure? Clay, yani bu bolanın ismi. İşonchin komilmi? You're okay? You are okay? You're okay? Yaxshimisan? Endi bola javob beryapti. I'm trying to be. I'm trying to be. ya'ni yaxshi bo'lishga harakat qilyapman. You know, I miss her too. You know, I miss her too. Bilasanmi, men ham uni sog'indim. Davom etamiz. Hey, Helmut. Hey. Why are you smiling? Why shouldn't I smile? Okay, tarjima qilamiz. Hey, helmet Hey helmet. Salom kaska. Xo'p, bu helmet, ya'ni o'sha mototsikl yoki velosiped minganda o'sha boshga kiyiladigan, ya'ni himoya sifatida boshga kiyiladigan bosh kiyimmi Xo'p, inglizchada helmet deydi. Xo'p, kaska bilmadim o'zbekcha so'z emas menimcha. Agar mobodo o'zbekchasini biladiganlar bo'lsa, iltimos komment yozib qoldirsanglar, xursand bo'lardim. Xo'p, kinoda bolani qiz helmet deb chaqiradi chunki e, bola doim boshiga o'sha bosh kiyimi kiyib yuradigan bo'ladi okay hey helmet salom kaska e, qiz gapirdi endi bola javob beryapti hey why are you smiling hey why are you smiling salom nega kulyapsan e, qiz javob beryapti why shouldn't i smile why shouldn't i smile nega kulmasligim kerak Xo'p, endi bu yerda mm, kichkina izoh berib ketadigan bo'lsam, shouldn't should not ni qisqartirilgan shakli. Buni bilsangiz ham kerak. Demak, shouldn't should not ning qisqartirilgan shakli. Davom etamiz. Um, listen, Clay, I would like to talk to you sometime about Hannah Baker. Um, Hannah, why? Well, you guys were friends. You worked together, right? Yeah. Uh. Okay, tarjima qilamiz. Listen Clay. Listen Clay, eshit Clay. I would like to talk to you sometime about Hannah Baker. I would like to talk to you sometime about Hannah Baker. Men sen bilan biror vaqt Hannah Baker haqida gaplashishni xohlayman. Uh, Hannah? Why? um, Hana why? Uh, Hana nega? Uh, you guys were friends. Uh, you guys were friends. Uh, sizlar do'st edingiz. You work together, right? You work together, right? Birga ishlagan edingiz, to'g'rimi? Yeah. Endi izoh beradigan bo'lsam, hmm, bu yerda would like to would like to mm, demak xohlamoq ma'nosida keladi misol uchun I would like to thank you men sizga rahmat aytishni xohlayman I would like to thank you men sizga rahmat aytishni xohlayman davom etamiz How do you know? I can't tell you that. You have to listen. Okay, Endi oxirgisini siz tarjima qilishga harakat qilib ko'ring va o'z tarjimangizni kommentda albatta yozib qoldiring. Men kommentlarni o'qiyman va eng to'g'ri va aniq tarjima qilgan 3 ta odamni xuddi mana shu videoni boshda eslatib o'tganimdek, keyingi videoda ham eslatib o'taman. Umid qilamanki, bu video sizlar uchun foydali bo'ldi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi epizodlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga qo'shilishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Alright!